Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is the protection of a fundamental human right, the right to dignity and a decent life. It will take a shujar of such mentality who can give up their own interests for the sake of his people. Mimi ni mkaji wa hapa Kiambu na mimi ni coach, mimi ni counselor na also a footballer. Mavo eh, Dacha tuliweza na kitambo sana eh, through football e, ile time aliweza kuja Kiambio e, that is to 7 to 8 hapo ndo tuliweza kubond na yeye e, aliweza anga kutujoin, alitupata ngapa hivi sisi kama Kiambio Youth e, akatupata tukicheza mpira na hapo ndio uhusiano wetu tukaanza naye pamoja juu aliona pia vile si vijana tunacheza ball na pia yeye alikuwa anacheza ball, so hapo ndio best ikaanza. Mavua Madacha eh, is very passionate eh, committed and also uh, discipline. Nikisema hivyo uh, tunaweza anza na kusema kuna time eh, yeye uh, ni coach na bado hii ni player, aliweza kuja ku, <laughs> alijitolea akaweza kutucoach. Kuna time kulikuwa na Sport Pesa, I think was 2015, aliweza kujitolea kama kwa coach wetu. E, kulikuwa na hii tournament ya Sport Pesa ambayo ilikuwa Kenya mzima, tournament kubwa sana, na aliweza kuonyesha kweli uh, beside playing he can also coach uh, whereby aliweza kutucoach tukaweza kufika uh, finals unfortunately tuka lost na tuk at Nyali 2015 nimezaliwa wa Botela e, eh, na sisi wa Pumwani hapo maternity e, but certificate inaonyesha hivyo <laughs> nimelelewa Botela, nimeanza nikacheza timu ya mtaani inaitwa Botela kamaliza kidogo e, life ikanileta Kiambio 2007 to make the story short. Uh, education background nimesoma St Paul's Primary School pia Kombotela nikakuja secondary nikaenda Ukambani eh, through ball nikaenda Ukambani nikasoma Katui nikasoma nikatoka huko nikaingia Masi eh, nikakuja nikamaliza form 4 eh, huku Nairobi. Drugs ilikuwa ni easy sana juu nilikuwa ule kijana mdogo kwa kwa hiyo group, naweza tumwa, walikuwa naweza nituma kitu yoyote na leta. Kuna makocha walinichukua wakanipeleka shule, wakanitoa kwa drugs, wakanitoa kwa crime, jukwa tushaanza mpaka kuiba eh, jukwa tushaanza kuiba ile ya unaangalia nyumba ya mtu kama ni aket unaenda unaiangalia, unaenda unaambia maboy, baadaye wanakuja wana break in. E, ingine pia nilikuwa nishaanza kuiba mpaka vitu za ball pale City Stadium karibu nichomwe, kuiba food. Drugs ilikuwa ni hizi kwangu jo, watu wengi walikuwa na wanaitumia, alafu mimi ndo mdogo, so nilikuwa natumwa sana, kama ni bangi, sigara, dacha endea sigara, endea, niende fegi, so naendea. Kama ni ngwai ama hiyo bangi naendea. Kama ni mogoka nilikuwa naendea sana, waletea eh, kwa ka bag wanatumia. So pia mimi niko na hii lifestyle poa, jenyewe niko naona vile wanavaa eh, pia mimi nikaingia ndani tu hivyo. <laughs> Naweza sema ni pia pressure na pia ni kama ilikuwa choice. Mungu na grow napata ni choice nilimake juu nilikuwa nimechukua problem si zangu nikawe nikajiwekea kumbe ni, ni mzazi labda nilikuwa nafaa take care of me na hiyo kidogo alikuwa napata so the only way ile nilikuwa nime nimeona naweza jitoa ama ni, hata nikule ama nivae ama nifurahishe nafsi yangu ilikuwa ni ibe through uh, rafiki yangu fulani alikuwa ananichukua ananichukua kama tunaenda kutembea, lakini akichukua kitu pia mi na, na naona eh, kumbe mtu anachukuaga kitu na kuweza kuonekana so ikakuwa ni, ni kitu ya kawaida. Mzae akuwa mzae ako amebambwa akuaga, alikuwa jela. So baadaye tuka tukatoka Mbotela ndio tukaingia kiambio. Ukiangalia families zilikuwa ni different sana. Eh, kuna watu walikuwa na uwezo juu kuna Mbotela Posta na kuna government na kuna ya Iza City Council. So uta, ungepata si pande yetu tuko na kanika tuko poa juu ni ka estate. So unaweza kuwa na kitu unaweza kuwa na kitu ile uwezi toka nayo uende nayo pande ingine ama ukiwa wewe ni mtu wa huku huwezi enda time fulani huko juu unaweza unaweza nyang'anywa, unaweza pigwa. E, eh, tukawa tumechukuliwa kama watu wanyonge, watu wa posta e, lakini bado ki, hali ni same, ni ile tu ukiangalia structure za hao ndo different, but kitu watu wanapitia hii pande na hii pande ilikuwa tu ni same. Eh, kama ni problem ya maji si wote tunakosa, kama ni food ni bei ya juu ama chini si wote lakini ilikuwa inatudanganya ni kama sisi ndi zaidi, ndio kwa ka estate iko gated kidogo uh, kushinda hizo pande zingine. Observing the poverty levels in his hood, ghetto or whatever name you would call it, he knew it was time. Naweza sema threat ilichangia sana. <laughs> kwa na yangu mgee Weida ali aliitwa na madha madhangu akakuja akaniita, ni kama kuletea gift TikTok ndio namba kubwa. <laughs> anasema ananiua mi nishagwa mwizi ja <laughs> mwizi hatari sana hii Nairobi. E, mi ndio organizer, mi ndio sisi nani, so hapo ndio uh, ndio change ilianzia, but naweza sema aswa ni environment, kuchange tu environment pia nisaidia sana juu by the time ananipiga hiyo ananipiga hivyo, alinipiga ni hakuniwon tu na mdomo, alinipiga proper. By the time ananipiga hivyo, warnings zina reflect hiyo kiboko juu yenyewe hiyo ka hiyo mbao inavunjika, unaona hapana, mtu ananimada juu. Wakaniambia sasa, huyu ni mimi sasa, bado taili ya watu wengine So baadaye life kakuwa hard kwa mom, uh, tukachange environment tukajipata huko Kiambio huko mwanzo wa Malmu umetokea leo. Sizi yangu mso, sizi yangu mso, kuna time pia life yake ilikuwa ijakuwa poa e, na akaturn into alcoholism sana, nikakuwa ina, ina inachangia sisi wote, mi na bradhangu mwingine pia juu ilifika mali ana akirudi ana Ah, tusipaka madha nini, taka kufight. So ikapata pia keja kulipa ni hard, so nikaanza kudance F2. Sasa nacheza ball lakini na dance Florida short time, so nilikuwa nishaanza get do kidogo hizo ma short time, nikaanza kubai vitu kwa hao nika responsibility sasa zinaanza kuonyesha eh, alafu madha alikuwa anaimba, mi naenda hoja mi naenda huko mi huku nairobi je menileme menilemea so automatically sikujuaga nini sana ilifanya hata sikuwacha siku lakini na filio yangu enye aliingia kwao kitu na uh, reaction zake after ametake alcohol na ilikuwa inanidisturb sana 2007 ikanipata kiambio hapa sasa ndo jani yangu ya boli ikaanza nikaingia nikaingia timu inaitwa Kiambio Youth hapo e, kucheza tu kidogo, wao ikatokea election so yeah, 2007 nikaisha hivyo 2008 nikaanza sasa professional kidogo. 2008 nikaingia Mata Hospital, nilikuwa nachezea Super League, walikuwa uh, nalipa pia. Uh, 2009 2010 nikaingia Kenyatta Hospital nika kuwacheza national ligi ya juu pia. Uh, nikaingia Sony the same year mpaka 2010 kienda kuanza. Uh, 2010 2011 nikaingia Bitco. Uh, eh, 2012 nikaingia ligi ndogo pia timu kubwa hizo. Uh, eh, 2013 nikacheza Talanta. Uh, 2012 nikacheza national team. Uh, 2013 nikacheza national team. Uh, alafu mm, 2014 Shabana, 2015 URA UG, nikarudi tena Talanta 2016, 2017 nikaingia KRA, 2018 Wazito, 2019 Nakumat, uh, nikarudi UG, watu wengi wakujua <laughs> nikarudi UG huko URA Uh, eh, so upande ya kucheza niyo coaching nilianza 2016 na timu ya Kiambio hapa uh, so tulikuwa tunachezaga tu league na, na kocha uh, mmoja uh, wao wako hapa ataongea, so nikaanza coaching hapo uh, watu wa so 2017 nikaanza timu ya watoi wadogo. 2018 nikaingia German school kama coach na pia bado nilikuwa nacheza. Sasa ni kwa wazito, by then nimecheza pia wazito 2018. Uh, 2019 nikaingia nikacheza nika coach German school kidogo, nikaingia Jonathan Glog uh, eh, academy na nikaanzisha bado hiyo 2018 nikaanzisha Data Club Soccer School tulikuwa tuko based hapa hapa SOS Otaring 20 2021 2022 nikaanzisha Shujaa Sports Academy juu nilikuwa na feel uh, eh, Dacha kule inakuwa ni personal, lakini Shujaa anyone can come and partner with us eh, na feel anaown hii club ikuwe kama community. Shujaa Academy Works, eh, mi ndio coach bado, ni kama bado director eh, niko na three of my coaches eh, kuna Pauline, kuna Litunda eh, na kuna Kamau eh, wote, kuna wengine wako Ruai, kuna wengine wako Utarii eh, so tuko na coach, coaches watatu plus mimi ni four so mimi ndo tuseme na handle kila kitu na kitu ya kwanza ile tukaanzisha nao Shujaa ilikuwa ni tuweze ku get nao do. So ku get nao hii pesa, wazazi wako wanalipa labda monthly subscription eh, ama wanachangia tu ile wanaweza, but uh, down the line watoi wale wanakaa ni wale wajiwezi, so nikapata wazazi wale wako willing, wengine wakinunua nguo wana support wale hawana. So wale nikaanzisha pia food program ile, tukitrain tunalipa doko hoteli, watu wana dish ndio wanaenda home. Shujaa iko Ruai na iko hapa Kiambio pia, but tunatrain Yanga Uhuru. Hii gym ni ya kusupport hii initiative yangu eh, juu inatusaidia saa zingine hata kupata fare Mm, kuna watu hapa jioni wanaweza kuja wachukue tu chuani kwa huo kijana waende wabayome nakwa inafanyika. Napiganga shughuli hapa kawa mkoko kosha carpet nini hadi maduve vitu zote zikam tunaosha hadi magari mm. na umi amenitoa juu kwa maa yuko chini kuja kanika hapa ananifundisha fundisha kama hapa mm. anipashapasha kidogo mm. uchanuanga watu sitaki wacheze tu boy juu football pia ni another way inaweza mislead mtu, so purposely na train watu hii life eh, yangu ni for social change. Basically football atajua hata mimi nisipo mcoach, but naona watu wana need uh, mzazi hapo, wana need brother, wana need mtu anajua mtu amepitia kitu fulani juu sahizi ukiangalia challenges zile wanapitia hata home maybe home ambiwa hata congratulations, hata ambiwa hata umetry mm. labda anaambiwa tu wewe ni mjinga hiyo. Eh, eh, so akikam pale au feel home no matter uh, the background, atuangalii tuna mpaka watu autistic, tuna watu wako physically challenged, ile mpaka hizi enda choo. Uh, tuko na watu yawezi bonga, tuna watu wana wazazi, tuna watu tu wako na wamaamko so na kama ni ball itabidi nimechukua the best, but pale hakuna the best, pale tu ni for the whole, for all people eh, si ya kuwin tournament, si ati tuende wapi, ni watoi walive in a right way, wajua kumake choices eh. The future will always be bright as long as Marvin is breathing and seeing that that choice he made to live for his people is surely bearing good fruits. Tuko na coaches wale pia wamepitia vitu tofauti, that's why tuko na pia girl coach na tuko na tuna work hand in hand na organization kama vijana mani pamoja wamekuwa kikamo tufunzia watu about HIV and AIDS, about uh, peer pressure, drugs and substance, uh, gender based violence, vitu mob kama hizo. So tumekuwa close na magroups mob zile zimekama na wametusaidia sana chawa watoi. Tuko na mtu Premier League Eh, anacheza Posta Rangers mm -hmm. uh, na, na pia hiyo give back po tuko na Kevin pia anaendelea poa kijob uh, eh, ni coach anatusaidia ana, sana kwa ground uh, na always reliable. Tuko na au vijana huu umeona hapa say at least wanajua kutafuta doo yao, hatusikii zile manoma mm kuna kaosha hapo, wanaangalia hizo mamkokoteni, wanaangalia hapo gym. Kama tuna tuna protect our future na tusipo i protect na actions itakuwa ni itakuwa ni sad story hapa mbele, juu hao ndo watakuja wata rape mtoi wangu juu mi nilisema mi niko poa, mi bora nimekula, mimi niko sawa, lakini siku take time yangu kuangalia mtoi wa neiba kwa aje. So ni vizuri sana tutokee Eh, tutoke uh, beyond uh, our hiyo comfort na tuweze kuassist the neighbor, then neighbor assist neighbor uh, tupate tuko na community safe uh, na kila mtu anaweza ajibika. Hapo ni kuchari mzuri na kuchari wenye joo ako na joo mawaidha mzuri na joo ameta wote wengi ameinua wote wengi sana. Sawa, mimi naweza mshukuru kwanza, naweza shukuru God kufanya nijuane na Mavo, na kitu kingine mimi namshukuru nayo ni hivyo venye yeye anajua ball. Mi nikimwangalia tu venye yeye anacheza ananipea morale mara amefika, pia mi naopia mi nitafika hapo. Mi, mi ningemshukuru sana na ningemwambia aendelee na hiyo moral, asigive up. Watu wengi wanamhitaji sana ndio ndo, ndo asaidike.